balik lagi sama gue Pigipo sekarang gue lagi di jalan mau ke Cempaka Putih mau ketemu sama seseorang <laughs> langsung aja kita cus gue udah selesai udah ketemu sama orang yang menjual sesuatu <laughs> jadi gue beli barang itu buat kamera bagi kalian pencinta fotografi atau videografi oke ya transisi lagi kalau gitu cus sedikit review tentang apa yang tadi gue bawa sampai ketemu orang jauh di tempat aku di sana. Oke, okay, jadi uh, alat yang tadi gue beli itu adalah ini. Mudah-mudahan fokus. Ini adalah KNF Concept, Can and Concept. Jadi dia itu adaptor untuk kamera Sony ke lensa Nikon jadi isi dusnya cuma ini nah ini barangnya jadi tadi gue udah coba ya jadi di sini tuh ada ring untuk mengatur diafragma bukan kecil atau bukaan besar gimana sih cara pakainya? langsung aja kita cus sekarang gue mau kasih tahu cara memasang adaptor Sony ke lensa Nikon pertama ya udah pasti lensa sasaminya dibuka dulu lalu di sini ada marknya ada tangganya dan di sini ada tangganya juga merah dan itu harus benar-benar pas dan diputar searah jarum jam sampai bunyi klik Selanjutnya margin lensa Nikon akan sama dengan margin yang di adapternya dan diputar clockwise atau ber berlawanan dengan jarum jam tapi bunyi klik dan ini ada yang lingkaran besar, lingkaran kecil untuk mengatur bukaan diafragma. Kalau ini semakin kecil, berarti background di belakang objek akan semakin jelas dan diafragma besar berarti background di belakang objek akan terlihat blur dan objek semakin jelas. ini gue lensa Nikonnya 1755 udah ya lensa perang udah lama juga gue pakai lanjut kali ya ya ini fokus yang hasil fotonya lalu gue mau sekau tuh kelihatan kan diaframanya bukan kecil dan ini bukan besar tapi untuk uh, agak kering ini ada kliknya gitu tapi kita nggak bisa nggak bisa prediksi nih bukan bukannya berapa jadi mungkin dikira-kira aja ya seperti itu dan untuk membuka lensanya tekan tombol ini dan diputar untuk kalau memasangnya lagi pastikan titik titik lingkaran kecil ini sejajar dengan garisnya karena itu menandakan bukan kecil karena kalau lensa yang off gitu dia memang bukannya kecil lalu dipasangkan sejajar titik putih dengan titik ini sampai bunyi klik. Oke. Ini adalah beberapa sampel video atau foto yang memakai adapter ini. Langsung aja kita cus. Ya, semoga kalian suka dengan informasi yang gue berikan. Jangan lupa di like, di subscribe. Gue Pidipo, undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini.